Okay. Sana sen sen. चार है चार है चार ओवर भाई आपके ग्यारह रन रह गए ग्यारह रन बना के बाहर चले जाइएगा आप ये कैसे दिया बिग थ्रो शॉर्ट रन इसका सर मेरे पास रिकॉर्डिंग है रिकॉर्डिंग है तुझे दिखाऊंगा बिग थ्रो लाइन से क्रॉस नहीं हुआ अरे यार Three to go, three to go. अरे अबे यार क्या घुट रहे घुट रहे कोई बात छह रन चाहिए थे भाई जय भाई छह रन चाहिए मजा आ जाएगा फंसा दो मैच छक्का मारने के लिए जान चाहिए ये छक्का हुआ छक्का गजब बेइज्जती है आज इससे हो ही नहीं रही है ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। बिल्कुल सही <laughs> अबे इसमें भी काट लेगा पहला छक्का था वो भी थोड़ा सा पांच बॉले मिस कर कामरान आखिरी में छह मारेंगे ना कैसे दिया आपको है नहीं दिया अच्छा आलूशाइयां बनाई हैं तुम्हारे लिए समोसे बनाए गरम गरम पकौड़े बनाए रमजान का महीना है आ जाओ शहरी के वक्त आ जाओ तो शहरी खिलाएंगे अफ्तारी के वक्त आओगे तो अफ्तारी खिलाएंगे आ तो जाओ आ तो जाओ